Ostres, vaig venir alguna vegada a visitar, però no fa molt que el Gronier, doncs que no havien vingut, saps? pesen, eh? Sí, són, <laughs> són fermes. Bé, salutacions de nou. Anem a començar aquest, aquesta segona activitat de la jornada. Soc Carme Altés, la cap del Servei d'Atenció a la Diversitat i la Inclusió i em correspon eh, moderar aquesta taula rodona. Eh, una taula rodona en la qual intentarem compartir amb tots vosaltres més reflexions i més experiències al voltant d'aquest apassionat tema de l'atenció a la diversitat i l'estat. Eh, m'acompanyen a la taula, començant per la meva esquerra, la més esquerra del tot, la Mariona Dalmau, que és professora titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de la Facultat de la Universitat Ramon Llull i, a més a més, que és membre del grup de recerca de discapacitat i qualitat de vida d'aquesta mateixa facultat, per ressaltar alguns trets característics de la seva tasca professional. Eh, al seu costat hi ha el José Miguel Leo, que és el coordinador TIC de l'Escola d'Educació Especial Palmes i al meu costat hi ha el Ramon Barlam, que és eh, professor de l'Institut Gravat de Manresa, potser més conegut per la seva participació com a coordinació de l'Espai Campus Espurna i d'altres activitats relacionades amb la docència en diferents àmbits. No? Eh, no m'allargo en les presentacions dels currículums perquè tres els tenen molt llars, però penso que això ja defineix una mica el per què els hem convidat en aquesta taula. Eh, amb tota la intenció hem convidat tres persones de perfils molt diferents per escoltar què ens poden aportar doncs, des de la universitat, des d'un institut de secundari, des d'una escola d'educació especial, eh, com a idees i reflexions, a vegades més teòrics i a vegades més vivencials, eh, per a continuar en aquesta línia que ha engegat abans, la lluita de tenir més elements per donar una millor resposta d'atenció a les diferents necessitats dels alumnes que tenim a les aules. Eh, bueno, esperem que també aquesta segona activitat serveixi el lema de la jornada de sumem esforços i multipliquem oportunitats. I sense allargar-me més en la presentació, eh, llenço la primera pregunta a les tres persones de la taula. Eh, en el camí cap a aquest objectiu d'aconseguir un èxit educatiu per tots els alumnes, com deia abans la subdirectora, en entorns inclusius, siguin quines siguin les seves condicions i capacitats, eh, quins reptes tenim al davant i quin és el valor que tenen o poden tenir l'estac per aconseguir aquests reptes. Eh, aquesta pregunta us l'aneu contestant un a un. Comencem, Mariona, eh, des de la universitat. Després sentirem la mateixa resposta des de l'Institut i després des de l'Escola d'Educació Especial i a partir d'aquesta pregunta ja començarem amb un diàleg més improvisat entre, els diferents, entre les diferents persones de la taula. Ara deixem un temps a cadascú perquè es pugui esplaiar una mica. Mariona, el micròfon per tu. Gràcies. Gràcies. Mm, bon dia a tothom i en primer lloc volia agrair per la situació que ens trobem ara, que ens hàgiu convidat al nostre grup de reflexió sobre el que seria el treball basat en la inclusió des del que el disseny universal per l'aprenentatge. En el nostre grup ens estem reflexionant des de fa molt temps sobre aquesta línia i en concret m'acompanya també la professora Ingrid Sala que d'alguna manera volien compartir amb vosaltres els nostres interessos. D'entrada, aquests reptes per nosaltres són molt importants, és a dir, com podem arribar a aconseguir que els nens i les nenes tinguin èxit a l'escola. Quin repte realment per nosaltres ara és important a partir de la pràctica del que nosaltres anem veient i de la reflexió? Ens adonem que aquí i ara, en el nostre entorn, a Catalunya, és molt important compartir significats. I creiem que poder pensar de manera compartida hem de compartir i hem d'entendre tots plegats què vol dir això de la diversitat i què vol dir una escola inclusiva. A partir d'aquí segurament trobarem el camí de fer possible aquesta realitat. Si no compartim aquests significats, possiblement tots farem molts esforços que tothom n'estem fent, però que de vegades potser no arriben al port que realment ens agradaria. I un altre repte que considerem important és que va en aquesta mateixa línia seria, doncs, d'alguna manera, ser capaços d'aprofitar tots els esforços, tothom que està treballant en aquesta línia, per poder donar resposta a aquesta realitat. D'entrada, quan parlem de diversitat, d'alguna manera hem de pensar en la singularitat de cada nen i nena de l'aula. Per nosaltres, aquesta és la clau de la concepció de la diversitat. Ens ha arribat, hem arribat nosaltres a aquest concepte després de reflexionar, de llegir, de veure què passa a les aules i com tots vosaltres sabeu perfectament hi ha teories que ja ens apunten cap aquí, les teories de les intel·ligències múltiples, dels diferents estils d'aprenentatge, dels ritmes d'aprenentatge, la motivació per l'aprenentatge... És a dir, hi ha molts esforços des de l'àmbit de la psicopedagogia que ja des de fa molt de temps ens estan parlant d'aquests temes, de la diversitat, de les diferències, però potser a vegades ens costa una mica poder-ho aglutinar i poder entendre que cada nen que tenim a l'aula té aquestes característiques i ens hi hem de fixar per donar resposta a les seves necessitats. Per tant, d'entrada, la diversitat per nosaltres té a veure amb la singularitat de cada nen i nena de l'aula. No té a veure amb aquests nens i nenes que també, evidentment, a vegades en diem d'altres discapacitats o que presenten algun tipus de discapacitat que procedeixen d'una altra cultura. Evidentment que té a veure també amb això, però no només amb això. I ens sembla que potser una de les coses que a vegades arrem al camí és que aquest concepte no ens acompanya. El llanço perquè també el reflexionem entre tots i no sé si el podríem compartir més endavant. Un altre dels aspectes importantíssims és el concepte d'inclusió. La inclusió sabeu vosaltres que és una escola per a tots. És una escola que sigui capaç d'atendre a tots els nens i nenes i donar-los tot el possible perquè puguin aconseguir l'èxit escolar a partir de les seves capacitats. Per tant, si entenem això, penso que ens serà molt més fàcil caminar junts, caminar plegats cap a aquest objectiu. Abans d'arribar aquí, evidentment que hi ha molts camins i que els estem començant a fer i que ja fa temps que molts estem treballant en aquesta línia. Però l'important, entenem, que hauria de ser compartir aquests significats i què comporta treballar per una escola inclusiva per atendre la diversitat. Evidentment que estareu tots d'acord. Això el que comporta és les sinergies que pot generar un equip. Si l'equip de centre no està cohesionat, si l'equip de centre no comparteix metodologies, organització, recursos, estratègies, interessos, motivacions, tot es fa més complicat i més difícil. Per tant, d'entrada, entenem que els equips de centre són la clau. I els equips de centre, en algun moment, algú altre els ha de posar en marxa. I sortosament, molts de vosaltres que esteu aquí, d'alguna manera indiqueu que teniu interès, que en teniu ganes, per treure les màximes fortaleses de cadascun dels nostres centres. Per tant, la idea seria treballar amb una línia que ens permeti recollir moltes de les experiències que s'estan fent. Avui en presentareu moltes, segur, Segurament que cadascuna d'aquestes experiències que presentareu vosaltres a tots ens ajudarà a reflexionar i a dir ah, cap aquí hem d'anar, aquesta és una bona idea. Per tant, el plantejament seria aquest. Recollir la sinergia del moment en què estem. Què ens ha ajudat nosaltres també a replantejar i a pensar? Buscar metodologies que siguin inclusives. I sortosament, el DUA, el Disseny Universal per l'Aprenentatge, hem pogut veure que és una eina potent, que junt amb les noves tecnologies ens pot ajudar a aconseguir aquest camí. La tecnologia digital, com hem parlat aquí, com heu anat veient, és una eina potentíssima, extraordinària. Però de vegades, si no l'emprem amb un marc pedagògic, que sabem molt bé per què ho estem fent, que estem cohesionats, podria ser fins i tot una barrera per a alguns nens i nenes. Per tant, des del nostre punt de vista, l'ús de les noves tecnologies té sentit de la tecnologia digital per ajudar els nens i les nenes, però també els mestres, que d'alguna manera volen donar resposta a aquestes diferències i a aquestes necessitats. Per tant, el que intentaria seria intentar d'alguna manera aglutinar, ajuntar el que ens proposa el disseny universal per l'aprenentatge, que de ben segur molts de vosaltres el coneixeu, està basat el disseny universal per l'aprenentatge, a partir d'ara diré DUA, en el que seria el disseny universal, un disseny que va començar, com sabeu molts de vosaltres, en l'àmbit de l'arquitectura i en l'àmbit del que seria el disseny. Fer un disseny que sigui el màxim accessible per tothom. Intentar evitar adaptacions, perquè d'entrada, si pensem en la diversitat, farem propostes des d'un inici que donaran resposta a la majoria dels nens i nenes de l'aula. Aquesta seria la idea, organitzar el nostre plantejament a partir d'entendre que no cal fer adaptacions específiques, cal fer propostes, projectes educatius, currículums que d'entrada siguin flexibles i que es puguin ajudar, evidentment, de les noves tecnologies que donen resposta en aquesta línia pedagògica que hi ha darrere. Per això, com us comentava, d'alguna manera el DUA, aquest disseny universal per l'aprenentatge, perquè la paraula ja ens ho diu, és començar a pensar que amb aquell instrument que nosaltres estem dissenyant, en aquella programació, pugui ser el màxim assequible per tots els nens i nenes dintre de la seva diversitat. Què hem de plantejar, què hem de recordar per això? Com sabeu vosaltres, el DUA està basat bàsicament en el que seria els estils d'aprenentatge a partir de les xarxes neuronals que tenim les persones a l'hora d'accedir al coneixement. Aquestes xarxes neuronals com sabeu vosaltres, se n'ha parlat moltíssim de les de la neurociència i sabem que, d'alguna manera, cadascú de nosaltres té preferències, té motivacions, té interessos, té ritmes d'aprenentatge, com us deia abans, totalment diferents. Segur que hem tingut experiències a l'aula de nens i nenes que hem dit s'ha acabat el temps de l'examen, m'has de donar el paper. Què volem que facin els nens? Que ens puguin realment explayar amb el que estan aprenent, o que en uns moments, en uns segons determinats, ens hagin de demostrar que hem memoritzat en alguns casos. Per tant, la idea seria replantejant-se moltes de les tasques que estem fent a l'escola, que repeteixo, moltes estan molt ben fetes, però que en alguns casos, sense adonar-nos, posem barreres, perquè hi ha nens que és un repte l'acceleració i els hi va fantàstic que els hi posis un ritme i un temps. El seu repte és aquest. En canvi, hi ha criatures que amb això es desmotiven. De vegades també plantegem als nens i nenes activitats a l'aula que han de passar per el que seria el text escrit, quan en realitat el que els hi estem demanant no té res a veure amb l'escriptura. Els estem demanant, per exemple, que ens expliquin les parts, les parts d'una planta. Aquells nens que tenen dificultats amb l'escriptura, que els costa, que tenen rimes més lents, segurament ens fracassaran. Segurament trobaríem una altra manera perquè aquests nens poguessin eh, mostrar què coneixen, què han après d'aquest contingut específic, les parts d'una planta o altres mil coses. La idea seria que cadascú de nosaltres, quan plantegem activitats, reflexionéssim i penséssim si sense voler posem barreres per l'aprenentatge. Per això, com us deia, el DUA seria aquest disseny inicial per tothom que d'alguna manera facilitaria que aquestes barreres fossin cada vegada menys importants o d'alguna manera anessin desapareixent. Què dèiem quan parlàvem del DUA? Dèiem doncs, que es basa fonamentalment en els estils, les maneres que tenim les persones d'aprendre. Les diferents maneres, interessos, motivacions d'accedir al coneixement. I aquestes maneres, com us comentàvem, doncs, d'alguna doncs, manera procedeixen d'aquestes xarxes cerebrals que bàsicament les podríem argumentar o reunir en tres apartats. Com d'alguna manera recollim la informació, la processem i després d'alguna manera la retornem i tots aquells aspectes que tantes vegades hem parlat que fan referència a la motivació i als efectes, eh? és a dir, l'efecte que tenim, el feedback, els nens i les nenes saben per què estan aprenent una cosa o una altra? Els hi expliquem? Segurament en alguns casos que sí, però a vegades ho expliquem a tots el mateix i potser per algun nen una cosa és motivadora i per una altra criatura això no és tan motivador. Per tant, no puja en aquest carro que nosaltres diem, però si ja els hi he explicat per què serveix això que estan aprenent però ens ho hem explicat a tots igual. I potser hem dit a tots el mateix. Potser a tots els hi hem dit eh, que ho han de fer a través d'un document Word, però potser ho poden fer un altre tipus de document. Potser d'alguna manera ho podríem fer a través d'imatges, perquè hi ha nens que es mouen moltíssim en l'àmbit dels imatges i no tant en l'àmbit del paper o del de que seria l'escriptura i la lectura. Per tant, la idea seria plantejar currículums oberts, currículums que d'alguna manera cada vegada el mestre va ajustant a les característiques dels nens i de les nenes, les nenes de la seva aula. I per tant podeu entendre que la feina del docent en aquest cas és una feina totalment diferent del que en alguns casos estem fent. La feina que ens demana eh, aquest docent és una feina més de guia, de mediador, que està atent i observa quines són les preferències d'aquests nens i d'aquestes nenes en aquell moment, perquè com abans també hem parlat, les preferències van canviant al llarg del temps. I és capaç, d'alguna manera, de fer plantejaments d'aquest estil. I això comporta que també pugui prescindir d'algunes eh, cotilles que a vegades ens posem nosaltres. Han d'arribar aquí o han d'arribar allí? Realment han d'aprendre i cadascú ha d'aprendre a partir de les seves possibilitats, però ha d'aprendre. Aquesta és la idea, ha d'aprendre. Per tant, recollint una miqueta la idea que us comentava abans, les noves tecnologies ens ajudaran, fantàstiques, importantíssimes, imprescindibles. D'acord? Però no seran la solució. La solució passa per una reflexió dels centres, dels equips i per un canvi amb l'estil de fer docència. I també amb un canvi amb l'estil de fer d'alumne. I vaig acabant perquè després segurament hi haurà possibilitat de continuar. Ramon. Et toca tu veure com dones resposta a aquest repte que entre tots tenim plantejat. Bon dia a tothom. Ara, sí. Bé, bon dia a tothom. Gràcies per convidar-me aquí. Penso que és una taula molt interessant. Eh, d'entrada, felicitar-vos els organitzadors, però també tota la gent que esteu aquí, perquè no és gaire normal, i fa un moment ho comentàvem aquí davant, que un dissabte al matí doncs, estigueu tanta gent aquí per parlar de, d'escola de, inclusiva no? i d'inclusió digital. això... Jo tinc un... M'estava intentant fer una petita primera idea del, de, de vosaltres. Em podeu aixecar la mà, sisplau, els que esteu treballant amb alumnes? Eh, val. I d'aquests que teniu la mà aixecada, eh, quants creieu que s'està fent bé la inclusió digital o la inclusió? Deixem amb la, amb la inclusió. <laughs> ho posava molt fàcil, eh? Bé, Mm, una mica, jo penso com vosaltres, penso que el que puc aportar avui és la, la meva trajectòria professional com a professor d'atenció a la diversitat des de que vaig començar doncs, l'any 96 amb aules obertes i aules d'acollida. Uh, D'entrada, m'ho acabeu de confirmar ara, uh, la sensibilitat en general, i no dic els que esteu aquí asseguts avui, o la sensibilitat Eh, envers la inclusió de tots els alumnes, de la inclusió de veritat, la digital la deixava en segon terme, penso que és, necessita millorar molt. Val? I penso que és una cosa que m'acabeu de demostrar que és veritat. No? És a dir, que per tant ja tenim uns, uns primers deures que ens hem d'endur avui a casa, que és que quan arribem als centres, tots aquests que no estan avui aquí asseguts, doncs ensenya'ls los tot el que al llarg del dia doncs, aprendrem. Bé, jo seré més breu. Eh, D'entrada, dir-vos que la inclusió digital la deixo en un segon terme, perquè primer penso que s'ha de, de parlar d'inclusió en majúscules i és un tema doncs, que, com acabeu de, de confirmar, doncs, no s'està plantejant correctament. Ara no cal fer tota una numeració d'històries que hi ha, però des de, des de la llei verd fins a, fins a altres mesures que hi ha doncs, que, que el tema cada vegada ens ho posa més difícil. Uh, com a primer repte, jo plantejaria que la inclusió esdevingui un repte real i no fictici de tota la societat i en especial de tota la comunitat educativa. Mireu, jo ja us he dit que des del 96 que estic en temes d'atenció a la diversitat de secundària, que crec que és més dura que la de primària, i la veritat és que a vegades, i parlo sobretot d'exclusió social, eh, que és una mica el que jo, jo he treballat, a vegades m'entra el complexe de supernani, Eh? És a dir, no, hi arriba el de diversitat. Diuen, els teus nens, els teus nens, no, perdona, els nens són de tot el centre. I aquí és una de les coses que nosaltres hem de començar a fer cultura i hem de començar, quan arribem als centres, de, de canviar això. És a dir, els nens són de tots i tots ens hem d'implicar a l'atenció a la diversitat. És a dir, això de que hi hagi el professor de la d'acollida, que hi hagi el professor de l'obert i tot això, que, que a més a més és molt divertit, perquè o si sigui, el professor de l'acollida ve un alumne marroquí al ah, de l'aula d'acollida, però clar, és que ara m'explicareu què s'assembla un alumne xinès amb un d'ucraïnès, com una, una castanya, no? Doncs clar, llavors, allà és com una mena de cul de sac on et fiquen tot i en aquest context eh, té, té, part, té part bones i una és que pots fer una mica eh, una feina que no està tan sota, sota pressió, val? és a dir, mm, hi ha gent que realment li importa tres pitos, que és el que tu facis a dintre l'aula amb aquests alumnes, i per tant això et permet mm, descarregar-te de la pressió del currículum, intentar fer coses diferents, intentar innovar. No? Intentar-ho, eh? que a vegades no totes les coses surten bé, a vegades també ens equivoquem i tal. No? Però el context, d'innovació a les aules obertes i a les aules d'acollides és un plus que tenim i com que la Carme m'ha dit no, no, Ramon, tu digue'ls coses positives i tal. Doncs jo penso que és una oportunitat estar treballant en aquests contextos precisament perquè les, les tasques creatives doncs, són, més, són més fàcils de fer anar. Uh, eh, jo penso que això s'hauria de canviar. És a dir, jo crec que no s'hauria de deixar treballar a cap mestre que no tingués aquesta sensibilitat a l'atenció a la diversitat. És a dir, els mestres que entren a, a estudiar magisteri i els mestres que entren a treballar a la funció docent, se'ls hi ha de dir que dintre del seu sou també entra a atendre la diversitat. Això primera cosa. Vale? I a més a més, ho dic perquè ho penso, eh? no és cap míting, eh? Bueno, això una i l'altra que també, de la mateixa manera, se'ls hauria de dir que el tema d'estar, de ser sensibles a explorar noves metodologies i a treballar en temes digitals també entra dintre del sou. I això penso que això és innegociable, incontestable. Eh? I ara que hi ha hagut merder amb el, amb el decret de plantilles, ho sento, però el mestre o el docent que no, que no s'avingui això, doncs l'haurien de fer fora directament. I ho dic així de clar. Bueno. Bé, eh, jo he, he fet una frase d'aquelles que sempre queden bé i que la volia projectar aquí a darrere, però dic no cal, que diu que la inclusió educativa, com l'esperit innovador, amb o sense tecnologia, és una actitud que es conjuga sempre en gerundi en plural. Val? És a dir, es, es conjuga sempre en gerundi perquè el tema d'innovar i el tema de, de, de, de fer inclusió ben feta no només és una, la, la tasca del dia de, jo sé, de l'exclusió social o la tasca de no sé què, o el dia de la diversitat o el dia del món feliç, sinó que això la tasca aquesta d'inclusió i la tasca d'innovació tant en tecnologia com, a, com en inclusió es fa cada dia que s'entra a les 8 del matí i se surt d'escola les 3 de la tarda. Vull dir, això és una, com dic, es conjuga en gerundi i en plural. I quan dic en plural em refereixo que és de l'equip directiu i cadascú des de la seva part, l'equip directiu donant tot el màxim suport, però també al grup d'atenció a la diversitat, perquè és evident que hi ha d'haver professionals més especialitzats, més professionalitzats en aquest àmbit, doncs que ho facin bé, però tots i cadascun dels, dels, dels professors que entren allà, doncs això ho ha de tenir ben assumit. Val? M'estic enrotllant massa, ja. Eh? Uh, un altre tema que penso que abans ho comentava amb la Carme i amb els companys, que pensem que aquí a Catalunya s'ha fet una de les coses més innovadores en els últims anys en temes d'atenció a la diversitat. És a dir, les aules d'acollida i les aules obertes, el fet de posar-les penso que és una de les coses eh, que més punteres que s'han fet en educació en els últims anys. el, que, el repte que jo plantejo, i amb això ja acabo aquesta primera part de la meva intervenció, és que el know-how que s'ha generat amb o sense l'ús de tecnologia, els agrupaments de diversitat puguin traspassar a l'aula ordinària i al dia a dia de, les aules ordinàries. O sigui, penso que aquest és el gran repte que els que esteu aquí, en, en, en, bueno, els que estem aquí, jo m'inclogui també, doncs ens hem de plantejar. És a dir, com traslladar tota aquest, aquesta sensibilitat, aquest coneixement, aquesta exploració que fem, aquestes experimentacions que fem amb o sense tecnologia, com traspassar-ho doncs, al dia a dia de tots els nanos, perquè de diversos ho són tots. Eh? Això de la personalització de, de l'aprenentatge doncs és un, una cosa que, que ens ho hem de creure, ens ho hem de creure i ens ho hem d'aplicar. Gràcies. Eh, José Miguel, eh, com ens plantegem això de l'atenció a la diversitat i la tecnologia en un centre d'educació especial? Hola, et diu? Sí? No, però una mica. Una altra vegada, dues vegades? Hola, hola, sí, no, ja està. Sí, aquests van al revés del món. Però quan pitja s'apaga i quan està fora funciona. Bé, eh, jo en primer lloc eh, desitjar-vos bon dia i que, que aquesta sigui una jornada profitosa, però sobretot vull desitjar al company Rodrigo Fafian, coordinador del centre Can Rigol, que es recuperi aviat i en segon lloc agrair aquesta invitació a conversar en relació a la inclusió educativa en un context tecnològic i en clau d'oportunitats i reptes. Jo voldria començar eh, matisant i apropant-me al concepte d'inclusió educativa. De fet, el concepte d'inclusió educativa és, un, és relativament nou a l'imaginari educatiu, a l'imaginari pedagògic. Vull dir, i, de, I crec que per poder apropiar-nos necessitem connotar-lo, necessitem donar-li contingut entre tots els components de la comunitat educativa. Parlar doncs, d'inclusió doncs, educativa mm, passa per contemplar eh, un horitzó més ampli, sobretot apuntar a les finalitats, a les finalitats de les diverses institucions educatives, de les múltiples institucions educatives, i aquestes finalitats, en definitiva, són obrir les portes del món, obrir les portes de la nostra societat als nostres infants i adolescents. No? I aquest és un moviment que convoca a l'apertura i a orientar-se. En el meu context de treball, jo treballo a la institució Balmes, la Societat Cooperativa, Societat Cooperativa Catalana Limitada, eh, i en el servei a l'Escola d'Educació Especial Balmes 1, i a més aterro normalment en l'etapa de secundària. Vull dir, la paraula inclusió a la nostra institució cobra un gran sentit a la tasca diària. No? De fet, a vegades la inclusió, és, eh, els primers dibuixos que fan de la inclusió es fan molt des d'aquesta lògica de les nines russes, d'anar encabint, no? això aquí, això allà, i justament el, el primer que crec que, el primer mite eh, o topicazo que hem de trencar crec que és aquest, no? Vull dir, la inclusió sempre ha d'apuntar alguna cosa àmplia i alguna cosa que obre i no alguna cosa que reclou o que tanca. Com us deia, eh, a la nostra institució dediquem molts esforços i treballs a incloure a cada un dels nostres alumnes i també a les seves famílies, famílies i infants que sovint arriben al centre amb moltes reserves cap a les institucions i cap als seus professionals. És una tasca molt marcada a l'inici per escoltar i situar les condicions d'habitabilitat, de circulació de cada subjecte. És també un reconeixement de les particularitats, de les capacitats, de les possibilitats, dels interessos d'aquell altre que t'arriba i que creu al llindar de la institució. Després el segueix un temps per analitzar, per pensar, com crear, com generar una plaça per a aquella nova subjectivitat que rebem. Per acabar construint una proposta, una proposta que ha de conjugar l'acollida del que arriba amb els altres subjectes que ja formen part de les diferents agrupacions creades i que també tenen les seves condicions d'habilitabilitat, les seves particularitats, els seus interessos. Aquí crec que comença el repte per acollir i incloure cada individu i alhora generar, convidar a un grup o convidar aquest nou, aquest nou alumne a una circulació per activitats amb la finalitat, amb la finalitat d'acompanyar i atendre les seves necessitats educatives, però també el seu malestar. Vull dir, justament, molt de la nostra tasca passa per acompanyar aquest malestar, fer-li un lloc, fer-lo venir a l'escola, fer-lo venir a la institució i dotar-lo, dotar aquest subjecte d'eines per poder fer alguna cosa amb aquell malestar. Els moments que us descrivia anteriorment, no? d'escolta, de pensar, d'analitzar, se van retroalimentant durant tot el procés d'escolaritat d'un alumne. Una de les primeres vies de treball que, que explorem amb molts alumnes de secundària és dotar-los d'una identitat digital. Jo crec que avui també va ser hora de trencar un altre mite, un altre topicazo, que és aquest dels nadius i els immigrants. A mi que em perdonin, vull dir, però ja els nois saben fer algunes coses nosaltres sabem fer algunes altres, vull dir, i saber encendre un dispositiu i tocar-lo no vol dir saber fer-lo anar, ni, ni, vol saber, ni, ni vol dir saber aprofitar tota aquella eina. Per tant, jo crec que ens hem d'allunyar ja no? d'aquesta idea per més aviat pensar en un procés que diferent, segurament tindrà diferents ritmes, diferents maneres de fer-se, sigui per part dels alumnes o sigui per part dels professionals. No? Nosaltres com comencem a generar aquesta identitat eh, digital amb ells? Pues, doncs, mm, els donem accés a la nostra plataforma educativa virtual, que en aquest cas està composada per l'Emmodo, que és una xarxa social escolar, en la que els professors creen grups en relació a matèries, en relació a activitats, en relació a interessos, i creant un compte de Google per fer servir les eines associades, especialment el correu i el Google Drive. Hem creat, però clar, això no passa sense més, no obres el compte i ja tot funciona. Justament el que hem fet ha estat crear un taller en el que poden aprendre a fer servir aquestes eines per comunicar-se, per fer-les servir en els seus treballs, eh, per reutilitzar-les en altres assignatures, activitats o matèries, eines que els hi permeten fer els treballs i feines proposades, complir amb l'exigència escolar en algun punt, vull dir, i també els hi permeten materialitzar i incorporar les seves produccions i invencions, unes produccions i invencions que sovint els serveixen per tractar el seu malestar. Tots aquests treballs després els poden recollir en el Google Drive, que el fan servir com a repressitori, on ordenen, on guarden, i sobretot són eines que permeten un treball cooperatiu vull dir, i permeten compartir i treballar plegats a diferents alumnes amb diferents capacitats, però també alhora permeten el poder exportar-lo a altres institucions, sigui família, sigui una altra institució educativa, a un altre lloc, mostrar allò que fan, però també dur amb ells les seves produccions. Bé, crec que ja acabo per poder continuar amb la xerrada oberta. Eh, hem d'apostar, eh, o nosaltres hem pensat que hem d'apostar per eines que generen coneixements en el seu ús, en el procés, que tinguin certa universalitat en relació als continguts i a com fer-la fer, fer anar, però també que apuntin a la inclusió social i laboral perquè no podem oblidar que aquestes eines després les podran aplicar en entorns laborals o en, el seu, en la seva vida particular o en el seu oci, vull dir, i que moltes d'aquestes xarxes socials funcionen de manera molt semblant i tot aquest treball d'aprenentatge que fan, després el poden, aportar, el poden exportar al LinkedIn, al Facebook, al Twenty, a, bueno, a tot el reguitzell de, de xarxes que estan en funcionament. No? Però també per nosaltres és molt important eh, i no podem oblidar a la vegada que els hem de mostrar com beneficiar-se d'aquestes tecnologies, però també que ho puguin fer d'una manera segura i sense córrer riscos innecessaris. Eh? Poder donar-los certs coneixements per eh, poder garantir si una font és veraç o no, si una pàgina és una mica sospitosa o estranya. Vull dir, donar-los també eh, acompanyar-los en, el seu, en els seus processos perquè es puguin fer amb un criteri amb el qual introduir-se en totes aquestes tecnologies digitals. Gràcies. Per no passar se del temps que tenim establert, eh, ajuntaré totes les preguntes una mica que havíem pensat i aneu però atacant-vos uns als altres, complementant-vos uns als altres, el que convingui. Eh, queda clar que l'atenció a la diversitat dintre d'una escola inclusiva és un procés llarg, un procés que queda molt camí per recórrer, tant a l'adequació de les pràctiques de centre com de les cultures de centre com de les polítiques de centre. Queda molt camí i queda molt de treball a fer a dintre de l'aula en quant a metodologia de treball. La Juta començava dient si hem de donar resposta a les necessitats dels alumnes, hem de saber quines són aquestes necessitats, quines són les seves necessitats, quines són els seus malestars, com deia fa una estona José Miguel, eh, quines són les seves competències, quines són les seves il·lusions. Ho hem de conèixer d'entrada. Eh, hem de poder personalitzar els aprenentatges, hem de facilitar l'accés al coneixement, la seva autonomia i dintre del procés d'aprenentatge eh, les, atendre les diferents capacitats de motivació, eh, la implicació en els seus processos d'aprenentatge, l'autoregulació, has parlat tu també del treball en col·laboració. Això és tot l'escenari que tenim al davant. Eh, apunteu-nos apunteu algunes coses de la vostra experiència sobre aquests aspectes per anar completant el puzzle que al llarg del dia anirem fent. Ramon, ja que et tinc més al meu costat, comença tu i enceta, engega, ataca, no? Obre el foc i anirem completant. Eh? eh? Vull començar? agafa qualsevol dels, dels aspectes que he apuntat perquè és que ho teníem per fer-ho més repartit, però he mirat l'hora que era i ajuntem. Bueno, jo bàsicament volia desenvolupar un punt també, que era el de que eh, fer una escola inclusiva a nivell personal implica un compromís, però també implica una dedicació. És a dir, que una cosa de les que hem de trencar és el tema de... Eh, de la comoditat que significa doncs, una manera de treballar, que és la, la, la del llibre de text, és la, la, la del material ja fet i que és una mica el que abans es comentava per aquí davant. No? És a dir, què faig amb les tauletes, què faig amb, amb tot aquest material? O sigui, penso que una cosa molt important és que assumim que el tema de, de treballar per una escola més inclusiva i d'una escola on la tecnologia doncs, tingui tingui un sentit més, més pedagògic, de, doncs això implica doncs un, un treball en equip, implica un compromís personal i, i crec que això, això s'ha d'assumir. I quina és la contraprestació que té tot això? Doncs senzillament la satisfacció. És a dir, tu quan, quan treballes amb els nanos, no sé, ara us podria explicar unes quantes experiències, però no us vull cansar, no? Però quan tu treballes, els, els hi dones la confiança, arribes a la classe i dius, bueno, a veure, eh, parlarem d'Egipte i un et diu, és que jo a primària vaig fer un treball d'Egipte. Doncs, ostres, doncs la crides després i dius, vine, vine cap aquí. <laughs> Vinga, va, què tens sobre Egipte, què vas explicar? I ho prepara juntament amb ella. O sigui, L'autoestima que, té, que té aquesta persona és increïble. I una mica també el que dèiem, no? d'agafar cada nano i intentar-li donar en la mesura del possible aquelles oportunitats, aquells estímuls que li possibiliten doncs, doncs un creixement personal. No? És dir, tenim la tendència a la comoditat, a agafar la uniformització de, de l'aprenentatge, tothom per igual, i l'única adaptació que fem és a comprar el llibre del Santi i Anna eh, d'atenció a la diversitat, que l'únic que té doncs, és un 50% de pàgines mm, menys. No? És una mica, penso que lligat amb el que dèiem abans dels reptes, ens hem de plantejar doncs hi hem d'assumir que per, si volem una escola més, més inclusiva i una escola on, on la tecnologia, diguéssim, agafem el millor per, per aplicar la a les aules, ens hem de remangar i hem de treballar. I això s'ha de fer, com he dit abans, en plural. És a dir, hem parlat en altres ocasions dels professors kamikazes que agafen i estan dos anys donant-ho tot eh, i acaben cremats. Eh? Llavors queden allà, se'ls acaba les energies i tothom coneix professors d'aquells que durant dos o tres anys de la seva trajectòria professional han sigut molt actius, però que això és una, més una cursa de fons, no? una cursa de fons d'intentar economitzar totes les energies, de compartir-les i sobretot, en remet el que he dit abans, treballar un plural. Eh? És a dir, eh, no podem pensar, no podem plantejar una escola inclusiva, no podem plantejar una escola on l'ús de les tecnologies no doncs, sigui constructiva si no pensem en plural i no plantegem això com un repte col·lectiu. Val? I aquí hi ha molta feina per fer. No sé, ja callo. A veure, potser una de les coses importants i que lligaria amb el que he dit al principi i que també acaba de dir el Ramon seria la satisfacció del docent sempre que se sent acompanyat. Perquè acompanyar l'alumne per descobrir no, les seves necessitats, els seus interessos, és estar molt a prop d'aquest alumne. No vol dir estar-hi a sobre, però sí molt a prop. I això et fa sentir realment que l'estàs acompanyant en un procés que li estàs passant amb ell la responsabilitat d'adonar-se que ha de decidir per si mateix. Penso que és molt important aquest plantejament quan d'alguna manera volem canviar l'educació. És a dir, no som nosaltres com a mestres qui hem de dir què toca fer en cada moment i com s'ha de fer. Hem de ser capaços d'adonar-nos què li convé a aquell alumne. I això de vegades costa, i això de vegades ens podem equivocar, però si ell ens parla, si estem a prop, i quan dic ell vol dir dos, tres, quatre, que pujaven per una línia molt similar. A moltes escoles ens diuen que hi ha hagut canvis molt importants en la relació amb els alumnes i en la tasca dels alumnes quan, com deia el Ramon, se'ls dona amb ells la seva responsabilitat. Hi ha una escola que no fa molt de temps comentava hem treballat el que seria la Constitució espanyola perquè tocava, perquè feia, era un tema de secundària, però abans l'explicava el professor des d'una perspectiva d'expert. I ara hem decidit que es distribueixin, ho facin com els hi sembla, es facin grups de treball, que no ho facin a l'aula necessàriament. Poden decidir en quin moment, quan, com, amb qui volen treballar, amb quins suports ho volen fer, amb paper, amb noves tecnologies, és a dir, com ho volen fer. I això ha estat un gran èxit. I la idea és que darrere, com us comentava, aquests professors van tenir la sensació de que van ajudant a construir un perfil d'alumne que és aquell que sempre estem dient, que aprengui a aprendre. Un concepte que suposo que no us ve de nou. Ja la LOCSE ens parlava d'això, eh? d'aprendre a aprendre. També ens parlava de la importància de l'aprenentatge significatiu, dels aprenentatges funcionals, dels aprenentatges basats en, la, en la personalització, en les motivacions, l'aprenentatge cooperatiu. Per tant, totes aquestes coses són coses que la majoria dels docents coneixem, però que si som capaços de saber-les integrar i donar-los la responsabilitat als alumnes, utilitzant en molts, moltes vegades les noves tecnologies, és un èxit. I us ho dic perquè realment, com el Ramon ho comentava, hi ha molts centres que tenen aquest tipus d'experiència, passa la responsabilitat, que no vol dir abandonar, eh? vol dir un altre paper de mestre, com us comentava abans, un mestre que fa més de guia, més d'orientador, que està més proper, però que deixa temps perquè els alumnes, si cal, es puguin equivocar i puguin rectificar, perquè al llarg de la seva vida, també heu sentit moltes vegades això d'aprendre per la vida. En realitat, estem amb això. Eh? La manera que hem d'ajudar els nostres alumnes és que siguin capaços d'aprendre per la vida. Doncs ara és com hem de començar. I això és una bona manera de l'atenció de la diversitat. I afegeixes alguna cosa més, tu, José Miguel? Sí, puc? Sí, i tant. Bé, el eh, primer que faré eh, serà una confessió pública. Soc educador, m'agrada la meva feina, i d'aquestes dificultats que estem parlant en dic el meu treball. No? Vull dir, jo, jo voldria, jo, jo la sensació que tinc és que la majoria de la gent que m'envolta treballa molt, treballa bé, intenta fer bé la seva feina. Vull dir, crec que hem d'evitar mm, proclames apocalíptiques vull dir, i crec que en algun punt eh, jo no puc anar a treballar cada dia si no puc pensar que la gent amb la que treballo és responsable i està intentant fer bé la seva feina. A partir d'aquí, diria que justament el potencial de les, de les tecnologies que, que estem abordant avui, no? Vull dir, el, el simple fet de fer servir una xarxa social escolar o una plataforma virtual que connecta a alumnes i, i professors, que permet organitzar grups flexibles en funció d'una matèria o activitat, o que permet sostenir una participació comuna i alhora una participació individual, vull dir, són espais que també permeten una gran particularització en relació a allò que estem oferint als alumnes. Vull dir, on els missatges se poden adreçar al grup, se poden adreçar individualment, on pots penjar activitats que saben que poden convenir a una persona però a una altra li, la, la reenviaràs a altre tipus d'activitat o a altre tipus d'aplicació perquè creus que aquelles li poden ser més útils. Jo crec que són tecnologies que fan perdre eh, de vista aquesta, la, la dimensió temporal i la dimensió espacial. Vull dir, a l'espai i al temps, per pes, no té sentit quan els grups poden estar formar, en, formats en funció d'interessos, en funcions de que la participació i la relació entre els alumnes no, se, no té per què ser presencial. Un pot formar part d'un grup, grup sense trepitjar mai aquella classe. Hi ha nois que poden aprendre i treballar fora de la classe. Vull dir, nois que eh, decideixen que el soroll que hi ha en un grup classe no els deixa treballar i que més aviat els brota i els posa fatal. Vull dir, però en canvi l'endemà s'han ficat a, a casa seva, s'han ficat a l'Enmodo, han vist la feina que tenien per fer i l'han penjat en la seva carpeta compartida del Google Drive i l'endemà quan arriben a classe han donat eh, i han, ha complert l'exigència escolar que tenien per endavant. No? Jo crec que, que són tecnologies que ens poden ajudar molt a treballar amb els nois, però també a treballar entre nosaltres, a crear llaços entre nosaltres. I, més de, i a més, crec que tenen un, un potencial molt viral en aquest sentit. Però com a la nostra experiència és que hem passat de ser una mica dos friquis que ens agradaven els ordinadors i quan no funcionava la wifi van a posar la en condicions, no? i hem passat de ser això a, d'alguna manera, eh, entrar en comunicació amb d'altres amb d'altres docents que comencen a preguntar com fas servir l'enmodo, com fas servir això, com penges, com tal, i això va generant una comunitat i va enfortint el grup, el claustre i la relació entre els professionals. I alhora millora la, el potencial inclusiu de la pròpia institució. Sí, tant. Jo volia afegir una cosa, és que que totalment d'acord amb el que heu dit, no? I que els alumnes no són tontos. Que a la que tu els hi presentes un repte... A veure, vosaltres heu vist mai un videojoc, per exemple, que puguin arribar a l'última pista l'endemà de que se l'han comprat? Eh que no n'heu vist mai cap? Doncs perquè és un dels principis bàsics de la gamificació, que és una cosa que es diu. Doncs això és una mica el mateix. Els nanos és que estan desitjant que els hi plantegi, que els hi plantegi els reptes. Vale? I això és molt important. Uh, una de les sorpreses d'aquest any, que professionalment parlant, si jo estic bàsicament amb alumnes d'aules obertes, estic amb temes també d'agrupaments de flexibles i estic fent les socials de primer d'ESO a eh, les ordinàries. No? I una de les coses que m'ha sorprès és això. O sigui, acabo esgotat cada dia, perquè és que els nanos tiren el que no està escrit. Eh? Llavors, si tu els segueixes i intentes seguir-los el ritme, acabes esgotat. Esgotat però feliç. Eh? Esgotat però feliç. Llavors, intentes trencar, trencar esquemes i al principi estan molt desconcertats perquè estan acostumats a llegir la, la, la, la, la lliçó i a fer els exercicis i omplir forats. A la que tu els hi dius, vinga, què, què en sabem d'Egipte? O quan els hi vaig fer muntar un creuer, si havien d'estudiar tots els rius i els, i els mars del món, dic, home, doncs muntem com una companyia turística que cada grup, dic, m'és igual que estigueu nanos del primer A amb els de primer B, és a dir, pel que ha dit el company, és a dir, hi ha una eina fantàstica que es diu Model i que a més a més a mi em dona molta informació i que jo puc tenir doncs, un, un grup que pot ser un nano de l'A i tres del B. Doncs de veritat que va ser espectacular. I els nanos et demanen més. Aquí deixeu-me llançar un problema. És a dir, que dintre d'aquesta dinàmica metodològica que s'ha de canviar, hi ha, hi ha d'haver un fil conductor, perquè això pot crear conflictes, m'explico. És a dir, si tu primer d'ESO, que és la, la preocupació que tenim ara amb, amb un grup de companys, perquè tot això no ho faig jo sol, evidentment, eh? És dir, la preocupació que tenim un grup de companys és com aquestes dinàmiques metodològiques diferents, per dir-ho d'alguna manera, i més participatives i més col·laboratives, la mantenim fins a segon de batxillerat. Eh? I això és una mica el que vaig dir en unes jornades d'innovació no fa gaires dies, una mica més impiquen, que vaig dir que d'instituts innovadors es podien comptar amb els dits de la mà. I quan, quan dic instituts innovadors no vull treure el mèrit de professors d'innovadors i, i grups de professors innovadors que n'hi ha moltíssims i estan fent molt bona feina. Però centres educatius que comencin a primer d'ESO de, de i acabin a segon de, de batxillerat amb una línia coherent i estructurada de com volen, com volen per exemple, introduir l'escriptura telecol·laborativa des de primer d'ESO, això és molt difícil. I eh, nosaltres a primer, a primer d'ESO aquest any més o menys ho anem trempejant. Ara el, el meu dubte és, i en parlat molt sovint amb el director, això ho podrem mantenir tota l'escolarització? O sigui, aquest és el gran problema. I bé, hi ha moltes coses. Per exemple, us he parlat de l'escriptura telecol·laborativa i el tema de la gamificació, és a dir, introduir eh, jo què sé, jocs com el, el Zootic, on no sé si el coneixeu, de construir un, un, un, un zoològic, eh, el tema del SimCity, treballar tot això amb nanos, és espectacular el que pot arribar a donar, eh? perquè tu comparteixes amb un nano, amb l'alcalde no sé si, si ha marxat, per aquí, dic, o, o el regidor d'Urbanisme, doncs els hi fan la competència, però d'una manera bèstia. Eh? O sigui, tu al nano li dius com has construït la ciutat i et fot una, una explicació que, que flipes. Eh? Bueno, hi, ha, hi ha això, hi ha d'altres coses. Uh, hi ha tasques creatives, com el vídeo. Mira, nosaltres ara vam participar en això del Barcelona Mobile Congress a la modalitat de vídeos i els nanos no, va, no, van, no, no van obtenir cap premi i estaven preocupats. I senzillament el que vaig fer l'endemà, que van donar els premis, va ser anar a l'institut i que a l'hora del pati us quedeu i els hi vaig explicar, els hi vaig ensenyar els vídeos que havien guanyat i els hi vaig explicar per què havien guanyat aquests premis. És a dir, de l'error, que això no és un error, també se n'aprèn. És a dir, el missatge era com l'any que ve podem fer millors vídeos, primer per disfrutar-ho i segona per veure si podem obtenir un premi. O sigui, el missatge és aquest. I el tema de l'error penso que és un tema que també se n'ha de parlar molt. Eh? És a dir, el tema de, de la culpa de que no he fet això bé i tal, és a dir, no passa res. Si tu treballes i, i ofereixes dinàmiques col·laboratives, a mi m'encanta perquè al principi del curs em venien tots els de primària, de primer d'ESO, tibar me de, de la bata no? com a primària. Ramon, això explica'ns-ho, explica'ns-ho. Dic, no, a veure, dic, ves aquell, el, el teu company, dic, que, que ho ha fet perfecte, i ell t'ho explicarà igual més bé que jo. Llavors, el generar aquestes dinàmiques penso que també eh, és molt important. Escolteu, a veure, perquè tinguem temps d'escoltar els assistents a l'acte, us llenço una última una pregunta a tots. Arrodoniu el poquet. Ja sabíem quan començàvem aquesta taula rodona que no esgotaríem els temes, eh, però bueno, encara queda molta jornada per endavant. Per tant, eh, és el temps que tenim. Mariona, eh, deixa un missatge pels professors novells que puguem tenir a la sala i per algun estudiant de magisteri que corre per aquí i alguns que ens estan escoltant. Eh, com ho podem fer per enriquir les estratègies, les propostes de treball a l'aula, de manera que millorem aquesta atenció a la diversitat i ens acostem més als interessos dels alumnes i aconseguim, per tant, més quotes d'èxit? Perquè, a veure, per aquesta franja de professionals i de futurs professionals, com que els hi dius? Per als estudiants de magisteri, no sé si n'hi ha gaires, però jo els hi diria que continuïn amb la il·lusió que tenen de ser bons mestres, però que facin un esforç, que és intentar desaprendre algunes coses que porten a preses. Perquè això de vegades és una barrera per poder construir un perfil de mestre que els pugui servir per al segle XXI. Però que no deixin la il·lusió, les ganes, les energies que realment i les expectatives que tenen. En general són gent molt il·lusionada, amb moltes ganes, per tant això fa falta. Però sí que en algun moment Cal que també reflexionin i pensin que el perfil professional l'han d'anar elaborant ells al llarg del temps, que no esperin que la facultat ho ofereix tot. La facultat ofereix elements de reflexió, pràctiques, però que siguin capaços, d'alguna manera, d'anar construint aquest perfil. Un perfil que ha de ser únic. I els mestres novells, doncs, que continuïn també amb la línia de que són el futur, eh? però juntament amb aquells mestres que els poden ajudar de vegades ens passa no? que mm, la il·lusió, les ganes, les expectatives en la gent jove potser sembla que n'hi hagi més, però també és important que sàpiguin que en el claustre hi ha molta gent que només activant una miqueta es poden aportar molta cosa. Per tant, aniria per la idea del treball en equip. Moltes gràcies. Uh, José Miguel, Bé, el teu missatge... Espera, espera, espera. Sí. El teu missatge eh, et demano que, que, allò, que, que, que el dirigeixis cap als mestres d'educació especial, cap als orientadors, cap als professionals de les UCES, cap als altres col·legues de centres d'educació especial, que cada dia, d'una manera més intensa, estan fent, acompanyant aquest procés d'aprenentatge dels alumnes amb necessitats educatives especials. Bé, jo intentaré ser molt breu perquè puguem tenir que sigui uns minuts per poder parlar amb vosaltres. Vull dir, Crec que, en definitiva, la qüestió passa per, per animar-vos i encoratjar-vos a, a fer servir aquestes eines que ens poden ajudar a aconseguir un disseny més universal, vull dir, tant en l'edició com en la composició de les nostres propostes, eh, a que aprofiteu les produccions d'altres i feu les vostres pròpies, que experimenteu, eh, que també compreu les apps i els continguts que fan d'altres, vull dir que els integreu en, en la vostra proposta i sobretot que intenteu donar un tarannà d'universalitat i d'inclusió a les vostres produccions. I so, crec que, que, que, heu, que hem de cercar aliances, aliances que estan més de l'ordre de l'efecte papallona o l'efecte dominó que no d'una gran revolució. aliança amb el company del costat per començar a generar canvis que seran sostenibles i que segurament en poc temps donaran fruits. Ramon, a tu et toca el gruix dels docents de primària i docents de secundària. No. El, seu el teu missatge per ells. No, jo el que els diria és que no es tanquin a l'aula, que s'obrin i que, que treballin en grup, que, que hi ha gent molt bona treballant, per sort, a les aules de, del nostre país. És a dir, que us ajunteu amb els mestres més actius i més positius, que no us deixeu intoxicar eh, per la gent doncs, que, que els claustres tot el dia estan plorant eh, i que no saben el que és treballar de veritat i que s'exigeixin a ells el que exigirien els mestres dels seus propis fills. Això crec que també és molt important. I un últim missatge que penso que ser mestre és un privilegi, i que disfrutin d'una feina que és la més maca i la més creativa que, que es pugui trobar. Gràcies. Bé, eh, aprofitant que tinc el micro, eh, recull unes quantes idees que ha dit la taula i mentrestant les persones que teniu un micro a la sala aneu-se preparant per dirigir alguna pregunta final, algun aclariment a qualsevol dels tres membres. Penso que ha sortit eh, el tema de la importància de construir com a equip docent, eh, però un equip docent que dintre té un equip impulsor. El Ramon ha parlat de kamikazes. Abans, eh, quan estava aquí pre eh, preparant-nos per seure, parlava de cheerleader, eh, un sol no ho fa, cal un equip i cal comptar amb els que no poden pels racons i els que tenen ganes però també hi ha un perill de, de les persones innovadores que innovem però no acabem de consolidar, ni com deien ells, no acaba de consolidar-se al llarg dels anys. Eh, per tant, aquesta línia de vida dels alumnes quan entren a l'institut o quan entren a l'escola d'infantil i primària, de què en farem d'aquesta cohort d'alumnes, quin futur, eh? Mm. és una llarga mirada, no només a primer, a segon, aquest trimestre, sinó aquesta llarga mirada de què, què, què en farem, què, què, com els acompanyarem. Seria, li ha sortit també després la idea de, de totes aquestes bones experiències, documentar-les perquè quedin consolidades, perquè formin part dels documents de centre, donar-hi continuïtat. I fer aquesta dinya de centre i, aquest, i després ha sortit la idea de, evidentment, del canvi del paper del mestre, del canvi del protagonisme de l'alumne en l'aprenentatge i de tot aquest canvi de metodologia i d'aquest acompanyament de les TIC. A mi em sembla, bueno, fet aquests, aquests paquets de, aquests paquets d'idees a l'espera de que durant el dia s'aniran fent més concrecions sobre el que aquí s'ha exposat i a la vostra disponibilitat per les minuts que ens queden per si voleu aclarir alguna cosa més. Hola, em dic Montse, sóc mestra d'educació especial d'una escola ordinària d'infantil i primària. No, no és precisament que us vulgui fer una pregunta, vull fer dues coses. Una és eh, donar les gràcies i l'altra és fer un comentari. Donar les gràcies perquè eh, estar aquí en general i haver-vos sentit a vosaltres en particular eh, m'ha fet sentir acompanyada tots sabem que els mestres que estem en una escola ordinària o en un institut ordinari ens sentim molt propers de com se senten els, els alumnes, que no són nostres sinó de tot el centre, val? però ens hi sentim molt propers, perquè igual que ells se senten lluny de tot arreu, nosaltres també ens sentim lluny de tot arreu. Llavors, sentir-vos ha estat com dir, ostres, jo també ho penso, això. Val? Que bé, no sóc l'única que ho pensa, no? Em trobo en un entorn en el qual som molts que ho pensem. Eh? I el comentari és un comentari, eh? no és només dir eh, contesto a una intervenció, no, no, és només un comentari per afegir. Val? Estic, jo diria que eh, molt, molt, molt d'acord amb pràcticament tot el que heu dit, però m'agradaria puntualitzar eh, dos aspectes. Un és que eh, quan has fet el comentari aquell de que eh, ara molts declets de plantilla eh, el professorat que no estigui sensibilitzat envers la diversitat i que no estigui disposat a aprendre en les noves tecnologies, doncs s'ho faci mirar, per dir-ho d'alguna manera. No, no, ja sé el que vols dir, ja ho entenc, ho entenc molt bé. No, el meu comentari és que, eh, que d'acord, però qui s'ho hauria de fer mirar també són totes aquelles persones comandaments, legisladors i de més que decideixen els recursos, la gestió dels recursos, la gestió del personal, què es posa, què es treu en cada moment. Com per exemple, si han estat molt important tot el tema de les aules obertes, de les UCES, de les aules d'acollida, no m'equivoco de temps verbal, ha estat molt important. Ja no ho és, no perquè no sigui important, sinó perquè ja no hi són Val? Llavors, l'important no és... Com també en un moment deia, innovar, eh, començar projectes, l'important sí que és començar, sí que és innovar, però el més important de tot és mantenir-ho. Si no mantenim aquestes propostes, si no, si no ens permeten que mantinguem aquestes propostes, difícilment podrem arribar a aquell horitzó que ens plantejàvem. I per últim, i no cal que m'ho contestis, ja sé que no ho pensaves, que no ho pensaves com jo ara ho diré, però de la mateixa manera que tu has dit amb ironia, permetem que jo ho digui amb ironia, a secundària eh, les necessitats de l'alumnat, eh, com has dit, són més greus, són més grosses, són... és igual, és igual, només volia fer el comentari. A secundària eh, eh, hi ha unes necessitats, a infantil i primària també. Si a infantil i primària l'atenció a la diversitat es fes, primer es fes, segon es fes bé, tercer es fes millor, molt probablement quan aquest alumnat arribés a secundària les necessitats no serien tan greus. Gràcies. al·lusions, si em permets. Bé, a veure, jo quan he dit això de secundària el que he volgut dir és, potser ho he explicat malament, jo sóc de primària, vale? i a més a més, si d'unes coses n'estic orgullós és que he fet des de P3 fins a la UOC que estava fent pràcticums, de, bueno, el tema del pràcticum, de, i per tant tinc la perspectiva bastant, bastant, àmplia. No? Que el que, perdona si m'he explicat malament, el que volia dir és que a secundària el tema, el tema aquest és, és de la diversitat no està tan bé tractat com a primària. El que volia dir això. Jo el que volia dir això. En general, és a dir, el, per molts motius que ara no entrarem, és a dir, perquè ja la, cada professor jo sóc de català, jo sóc de, de matemàtiques, no faig, per, molts, per molts temes, jo, és una opinió personal que jo tinc. He volgut dir això i disculpa si no, si m'he explicat malament. En quant al, que he dit de la, de, del decret de plantilles, el que, a veure, jo crec que és, és una actitud. No volia dir tant els que no saben fer anar un ordinador que, que s'ho facin mirar. Jo em referia més en, en els que no volen acceptar que dintre del seu sou també entra treballar per la diversitat. O sigui, bàsicament, bàsicament és aquest punt. Que, a veure, el tema de la tecnologia, hi ha gent que hi té més facilitat, no hi té tanta facilitat. Però jo et, diré, et diré, podria posar molts exemples del meu centre. Però jo també, de la mateixa manera que jo tinc unes mancances amb d'altres temes i vaig a demanar, la gent que es preocupa et ve i et diu escolta, Ramon, mira, que vull, voldria fer tal cosa, com ho faries? Val? Perquè és un tema que conec de fa temps, de la mateixa manera que jo vaig, vaig ajudar. O sigui, torno al que he dit al principi, és una actitud. El que cal, el que hem d'anar a fomentar quan tornem a les classes és fomentar aquesta actitud i que si el nostre centre hi ha 10 persones sensibilitzades amb, amb aquesta línia que estem, crec que estem compartint tots en aquí, doncs que, que l'any que ve puguin ser 20. I una mica el, el tema és aquest. Eh? Hola. Mm. Jo? No, hi havia una altra, però no la veig. Ah, perdó, allà, ja aquest moment. Agrair les vostres aportacions. Soc Àngela González, de l'EAT del Berguedà. És una pregunta per la Mariona. Si podries explicar, encara que molt breument, el que has dit del disseny universal de l'aprenentatge. Gràcies. Sí. Mira, Àngels, i mm, breument no sé si podrà ser, però sí que el que us voldria dir, la idea, és que quan anem a planificar, a programar, que no pensem només per una criatura o per un grup en general homogeni, sinó que d'alguna manera aquestes activitats, aquests plantejaments que fem, els oferim ja diversificats perquè els nens i les nenes puguin escollir aquells aspectes que els hi poden ajudar o que els pot facilitar tenir èxit. Per exemple, el que us comentava abans. Sovint nosaltres donem un text escrit perquè puguin a partir d'allà doncs, conèixer un contingut. Hi ha criatures que els costa la lectura, però no són incapaces de conèixer aquell contingut. Possiblement, si també podem donar la possibilitat de que puguin escoltar, ja serien dues maneres de presentar el mateix document. També hi haurà persones que potser a l'hora d'escoltar no tindran prou atenció. Per tant, escoltar no seria només que la mestra o el mestre expliqués en aquell moment o llegís el contingut del text, sinó que el podríem gravar i el podria endur-se a la casa seva, se'l podria escoltar les vegades que convingués. D'aquesta manera podria conèixer molt més bé aquest text, aquest contingut. La idea seria evitar aquelles barreres que a vegades sense voler, perquè no hi hem pensat i perquè no tenim en compte, com us deia abans, les diferents maneres que tenim les persones d'accedir al coneixement, no faciliten. Això seria una manera de mostrar el contingut, però també després, com us comentava, la manera de retornar aquest contingut. És a dir, com nosaltres d'alguna manera sabem si aquest nen o aquesta nena ha après aquest contingut, si és el que volem saber. Eh? Doncs també sovint, com us deia, passem per l'escriptura. Hi ha criatures que necessiten molt de temps perquè no són prou hàbils per l'escriptura o no és el que millor els hi va. A la millor podem fer doncs, que ens ho expliqui oralment, a la millor pot triar unes vinyetes, uns dibuixos, que en realitat organitzant-les igualment ens pot explicar aquest contingut. Per tant, d'entrada seria que la proposta ja fos una proposta diversificada perquè els nens poguessin triar aquells elements que són molt més fàcils per adquirir aquell coneixement concret. No sé si he explicat prou bé. I aquí, evidentment, també hi hauria l'aspecte més emocional, efectiu. També sabeu que hi ha nens i nenes que els agrada molt treballar en parella, però n'hi ha d'altres que no els agrada tant perquè potser se senten inferiors o perquè se senten incòmodes. Doncs també, d'alguna manera, si és que l'objectiu no és aprendre a treballar en parelles, que això també és molt important, que tinguem clar quin és l'objectiu, també els hi podem dir que triïn com volen treballar, en parelles, en petits grups, individual, perquè en realitat l'objectiu d'aquesta tasca que proposem no té res a veure amb l'aprenentatge en grup. Com a exemple, eh? De, tot, de totes maneres, eh, Mariona, mm, crec que em podia comprometre i els organitzadors eh, que m'escoltin crec que podríem penjar la bibliografia, perquè sí que és veritat que de les experiències que ens explicaven el Ramon, el José Miguel, hi haurà tallers on s'ampliaran part de la seva experiència, però sobre el disseny universal més, mm, ja no hi haurà cap taller que parli d'això, per tant podríem penjar algun article o alguna informació per complementar, eh? Uh -huh. tot i que ja sé que buscant algú que el trobareu eh, i si us connecteu a la pàgina del CAST trobareu tota la informació, però com que també tenim ja algun article traduït eh, i en concret el cas ha autoritzat la traducció al català, ha donat per vàlida la traducció que hem fet al català de les seves línies marcs, vol dir que algunes coses en català, algunes en castellà, i penso que el coneixement sobre el tema val la pena que, bueno, que el compartim. I em sembla que només ens queda temps per una última paraula. Sí? sí. Jo, eh, bueno, em dic Cristina Pellicer i crec que, bueno, que segur que sóc perquè he estat a la taula eh, a dalt abans jo volia fer una, respondre una intervenció que ha hagut, l'únic que hi ha, que ara queda una mica fora de context perquè ha hagut una altra paraula, i després un comentari amb algunes coses que heu dit els de la taula. El, volia, per al·lusions potser al departament, contestar el tema que ha plantejat una companya mestra d'educació especial d'aquí al darrere, de que, eh, a més de que els profes ho puguin fer millor, doncs hi ha tot el tema de recursos. Certament això no ho discutirem, tots ho sabem que és un moment econòmicament eh, complicat, però tampoc voldria que ens passés allò que l'Espinosa diu, que de vegades es confonen les causes amb els efectes i si no identifiques ben bé per què estan passant les coses et pots confondre i no trobar la solució adequada al problema. Eh, per què ho dic això en concret? Perquè ha fet una afirmació que no és certa. Les aules obertes i les UCE no han disminuït, han anat incrementant any a any. Eh, els profes treballen més hores i per tant les plantilles de les escoles han quedat reduïdes en quant a nombre de persones, però no en quant a nombre d'hores d'atenció. Ho deixo aquí perquè era un comentari que em sembla que el tenia que fer, però no és tema de debat d'avui, per tant no vull tampoc fer polèmica en aquest tema. Respecte a la taula, felicitar els ponents i a la moderadora. M'ha semblat interessantíssima i m'ha suggerit eh, moltes preguntes i molts temes de reflexió. Per tant, més que una pregunta és eh, eh, eh agrair-vos les vostres intervencions i dir que, que, que m'heu fet pensar d'una manera molt breu. Eh, mira, la, la Mariona, has dit algunes coses, Mariona, que jo bueno, sí que estic d'acord, però amb el poc temps són difícils de matitzar i ho comprenc. Eh? És tot el tema de que eh, sembla molt fàcil quan no expliques tot el tema del disseny universal i d'aplicar-lo a l'aula i és molt complicat, o sigui, en una aula on tens 27, 28 alumnes o 30 com a secundària, tot el tema de personalitzar per cada alumne és complex. Certament avui estem parlant de com podem avançar en aquest tema i no és aquesta la intervenció que t'havien demanat, però volia dir que ho explicaves molt bonic i a mi em semblava molt fàcil, però pensava, no n'és tant, no n'és tant. Eh, hi ha una altra cosa, això no vol dir que sigui impossible, hi ha una altra cosa que has apuntat que m'ha semblat un punt de partida d'una reflexió molt interessant, quan has dit eh, que és important, a on han d'arribar, no has dit en aquestes paraules, eh, però em sembla que la idea era aquesta, Eh, què, què ens ha de preocupar? On arriben els alumnes o què han d'aprendre? Que tots progressin, continuen progressant. A mi això en aquest moment eh, en què eh, han canviat, en el moment de l'aprendre-aprendre que ha sortit tant aquest matí, on el coneixement enciclopèdic no té cap sentit, eh, crec que hem de fer tota una reflexió de a on han d'arribar els nostres alumnes i si no és més important el fet de que progressin i vagin aprenent i vagin continuant aprenent. O sigui, m'ha semblat un, un, una via que has obert molt interessant. El Ramon m'ha encantat i si em permet ho diré, m'ho apuntaré, lo de que inclusió se les pot conjugar en, juri, en gerundi. No? És una cosa que es va fent i que a més a més l'hem de fer entre tots. L'altra reflexió que m'ha semblat interessantíssima, que de fet ho diem tots, eh? ja és un tòpic però tu eh, ho has explicat molt bé, que les persones que ens dediquem o ens hem dedicat o estem relacionades amb l'atenció a la diversitat, l'educació especial, eh, ens costa molt portar tot això a l'aula ordinària i aquest és l'èxit, no? a fer equip i portar a les aules ordinàries això que no és que ho fem malament, potser no ho fem al lloc adequat i ens han d'ajudar els companys. I per últim, el José Miguel, eh, jo crec que eh, has fet una intervenció que tanca una mica el cercle de, del que estàvem dient, quan deies la inclusió no és el joc de les nines russes. Hem d'obrir portes a tots els nens. Saps què m'has fet pensar? He pensat, té raó, està explicant una cosa que jo també penso. O sigui, I ara mm, vull parlar obertament d'escoles d'educació especial. O sigui, millor que els nens aprenguin junts a les mateixes aules i a les mateixes escoles. I d'això la nostra cultura i el nostre context en diem escoles ordinàries. Però tampoc passa res, eh, o, o, però primer és el nen i per tant si necessita uns suports més específics, uns entorns més tranquils, doncs sense por hem de dir que les escoles d'educació especial tenen el seu paper en, la, en el nostre sistema educatiu. Per tant, m'ha fet pensar el que tu deies, deies que clar, no hem de parlar d'escola inclusiva, hem de parlar de sistema inclusiu, on tots hi juguem i tots hi tenim paper. Gràcies. Molt bé, gràcies als, a les persones que heu tingut aquesta miqueta de temps per fer alguna pregunta a la taula. Eh, res, agraïu vos aquesta escolta atenta que heu tingut gràcies a les tres persones de la taula i el tema continua, anem sumant esforços per millorar oportunitats. A Que cadascú vagi al carrer que... Eh, ja us podeu anar distribuint entre els tallers que us correspon. Aneu mirant a què us vau matricular, a què us vau apuntar. Hòstia, bueno, a veure si ens trobem